saluton kai bonvenon a nia nova Zamenhof medito mi estas je pagio quincent naudec kai mi volas legi kun vi la trian strofon de la pregio sub la verda standardo por poste cum medito. Homaron, vi creis, perfecte cae bele, sed gi sin dividas batale. Popolo popolon attaccas cruele, frat fraton attaccas sciacale. Ho, chiu ain estas vi forto mistera, auscultu la vocion del pregio sincera. Redono la pazzon alla infanaro del granda Homaro. Do, um, citiu strofo esas laumitre interesa. Char do la mistera forto o forto mistera la o vort ordo citia citia yes um, ehm, estis un una perfecta kai bella kai post la um, babela malbeno l'aula biblia racconto g di stivigis essas interesse rimarchi la facton che la homaro estas considerita quasi infanaro do effettive tiu ideo de la mistera forto che il patro estas tre forte in Zamenhof, do tio echas absolute la biblian kai iudan tradizion. Kai ancau mi volas rimarki la facton che esti familio ne signifas automate esti pazema. Char frat fraton attacas chacale cae citiu proverbo quasi estas en multa linguoi tutte ne hazarde kai eble ci tio esta o el la biblia fonto po va sesti mi non ne memoras bone mi devas diri, sed, ci case, casa ci compreni bone ci ti una feron ciara estas mito en ci culturo e pri la frato chio murdas alian fraton. Pensu exemple pri Romolo cae Remo cae la fondigio de Romo, no, complete, exter la mm, Biblia, biblia tradizio. Certe vi poas trovi ancao alien exemploin. Do, tio, lau mi, estas grava rimarco char. Ni ciam pensas che esti ronda familio signifas esti bonai homoe. Sed familiano ni ciam estas bona inter si. Do, eble ni devas iomete mediti pretio, tio, ciò Cai consideri la diversa in aspecto in por compreni la um, la signifon de la metaforme bone coran dancon mi bon desira salvi felician semen finon mi havos multon mi devos fari multen aferoin en citiu semain fino do mi surbendigos la alia in uh, medito in por morcau cae pos morcau tui post citiu sed por vi gis morgau cae ciam, antauen sen fine